Scheiße! Ey, wir machen noch eine einfach komplette Liste. Nochmal spielst du mit A-Teil mit. Oh, ist schon wieder so ein Shish. Nee, ist schon gut, den extra zu machen. Dann, dann übe ich ihn jetzt mal.